Так, мы тут захватили, да, точку? Надо почистить. Да. Я схожу наверх, прочекаю, что там у пацанов. Давай. По крайней мере, пока что все одинаковые. Что такое? Это бесполезно маршрутку тут ехать. Блядь, что за баги? Что за... Пиздец, блять! Олег, потом на видео посмотришь, какая-то хуйня, ёб твою мать. Настрел в стене, когда я в человека? Нет, я в него выстрелил, а он, короче, у меня моргнул, пропал, как этот, э, как призрак такой. Я думаю, ну ладно, текстур моргнула. Зашел внутрь, хуяк, чувак здесь. Заходите внутрь, чуваков нету. За, через окно запрыгивайте. Есть! Все, тру, тру, тру! Не Тру, сука! Граната туда! Я зарезал! Ой, это свои или враги? Я не пойму. А, это не знаю. Я, я тебя ранил, блядь. Да нет, то есть ты в меня что стрелял? Я в тебя один раз выстрелил. О, отлично. А ты, Сука, что, какие-то лаги происходят. У меня вбился прицел и не попадаю, мне убило. Слушай, здесь какое-то лагучее место, пиздец. Коль, залетай. Я, я, я, я побежал этого. Я тоже пацан. Блядь, сука. Блядь. Это я был. Внутри за, за барной стойкой я стою. Заходите, пацаны, налью вам по, по чего-нибудь выпить. Давайте, залетайте. По шапка можно определить. Шутцы пишет шутный. Он настолько достал, что ему совсем плохо. Здрасте. Бля. А, за барной стойкой шут э, этот э, фронтовик с пулеметом, с автоматом. Фронтовику приготовьте гранату. Infanterie gesichtet. Пойдем, пацаны, на комнату. Люби меня, люби. Ебать, попал прострелом? Ебать, насаживаю. Пидора сюда. А, он как раз ко мне жопой встал. Он, он жопой вывалился, слышишь? В окно. <laughs> И ты его подстрелил. Зоня. Отлично, Коль. Держи, я тебя прикрываю, если что. Коля. Гранату закинул в окно. Слева, сзади. Сзади. сзади. когда начал сори, Сори, сори, сори, сори, сори, сори. Так, я не предлагаю всем не идти, надо копаться. Посмотри, что там, Олег. Не вижу ничего. Они все внизу, надо гранат. Так, прикрывай, Олег. Сейчас тебя отработаю. Окей. Okay. Давай! Ты был в миллиметре смерти сейчас. Хорош, хорош. А где? А чё? Ну, ну, ну, а, что за хуйня, блядь? Я кидаю гранату, короче, она внизу пропадает и все, не взрывается. мы взяли все, все, типа, да? Враги! Шаги. Э, э, э, спасибо, спасибо. Тут стрелял сейчас в этого. Я. В чавка, в чав, спасибо большое. Да, да. Я промазал, когда залезал. Свои, свои. Ну, Все равно мы точку взяли. Ну, сток мы взяли, но там еще Энгер Шоссов мы не взяли. А, это наверх, да? Наверх мы взяли, да. Пуля готов. Хорош. Э, тогда можно попробовать э, э, Аршану Энгершос. За автобусом. Справа. Убил. Хорош. Так, я пошел, возьму сквер. А, сквер я не могу взять? Взяли танкистов. Ну, походу, тоже есть. Нужен дежурство. Допал. Хорошо, хоть танкисты были. У меня, у меня блочит этот хвост. Понятно. Не любится. Вот он. Ой, не надо. Какой не надо. пусто. Ты наш понимаешь? Э, я думал, он нас попал чем-то. Нет. Ты начал жарить, и нас кто-то начал. Кто кого начал жарить? <laughs> У нас на танке осталось 2 HP. Если открыть с После того, как я сразу вернуться. Так, ну что, ты вот так посто... постоишь так, а я побегу тогда на захват. А, штук слева. Внимание. Давайте его. Близко? Близко. Мне пришлось кто стреляет из бункера. Понятно. Понятно. Красавчик. Андрюха меня скосил, как бы. <laughs> Ну ты, блядь, там за этим бункером спрятался, я вообще не ожидал Что, со стороны видеть. Штука все там Ой, слева от левого бункера. Блять, я, я по Сам ты, ты, ты, а, ты, ты где? Ты с какой стороны? Я вышел с этого только что почему-то. Да, я пока вылетел. Mm -hmm. танк. Скоро додумается, что я здесь стою. Ему вообще похуй. Надеюсь, что не додумается. Короче, бегите на эту сторону, пока здесь Блин, танк вообще по пизды. Был... Да, не могу, он же повернулся. Значит, справа ходите. Голоса справа. Игнорирует. Стреляют справа. Да. Ранник обоих убил. Я понял. А что транспорт? Не весело. Раздали. Хуево. как пулеметом фигово стрелять. Смерть оккупантам! Меня могут здесь маршрутки выбить в этом э, моде, нет? Нет. Кажется. Он а, маршрутка по центру стоит. Да. Туда бегу. <laughs> Шахиды такие. Он решил стать танкистом просто. О, ты противотанковый. Кажется, так. Начинает что-то подозревать. Он ну, тут опс, опс, опс, опс, опс сука, сейчас, ну, наверное, ёбну. А кто там Штрупе? Что-то Штрупе долго додумался до этого, блядь. Вот, я прям за тобой бегу. Лучше... А, осторожно, маршрут сейчас перейди вправо! А! а, а, блядь. А, вон, я вижу, Коля прячется за этим. Где Коль? На вот Да я его, я его застрелю. Ага, вижу, блядь. Налетишь своем постреляет. Удебренно слева первоначально <laughs> идут. Блять, в листу стрельнул просто. Хорош! Блять, и штук а справа. Справа, справа штук, да, ебаш справа. Блять, штук не надо, не едь сюда. А, сука, мне... А, он, <laughs> блять, под... Сука, он за этой хуйней подполз под прикрытием штука. Забросал мне гранату. На ферме я вижу штук и маршрутку. Маршрутка, наверное, пустая. Хотя хрен знает. Я только что приехал, так что не пустая. А, только что приехал. Ну все, Томик с нами, мы теперь, блядь, затащим. Штук готов. Штук готов? Отлично, ёпты. Включаем режим рэм... Рембо. Правая сторона э, бежит к нам два человека пехота. Не такой сарай полениться. Коля. Ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. Ты ж сказал, ты убил штука. Их там два было, их там два было. Виноват. Надо было уточнить, когда я режим Рэмбо включал, то ёб ты. Меня второй даже не видно. Бля, заебись. Вот это он нормальный киллов сделал. А кто нас трахнул-то? Странник? Да. Хорош. Вот это ему просто плюс 4. Так, хера. Ну давай. Без маски тук заходит, да? Еще маршрутка приехала одна. Слева. Это танкист бежит, наверное. Что-то Димитриуса не наблюдается, да? Ну, он Заливантиус делает себе. Ну, я понимаю, он, он не может, он, он активно накидывается, чтобы начать играть, да? Еще один штук приехал с левой стороны. Вот как Блин, раз туда, куда ты едешь, да. На самом деле, Коль, ты вот левее просто подъедь, ну да, подъедь к вам максимально близко, а мы там пешочком добежим, я думаю. Ну и он на это не да. Может к забору подъехать и там выйдем? Ну, давай попробуем. Там просто ждут Давай вот тут, давай. Во. Вот туда, через... А ты, а ты хочешь вдоль забора? Левый штук готов. Ну, можно. О, где? Кто не знаю. Где-то слева из домов. Маршрутка ушла на правую сторону. Нашли его, нет? Теперь она по центру. Не, вообще не видно. Где-то из домов слева там. Блин, напрягся. Поэтому тоже на нашу. Сейчас поле готовься, пулемет. Ой, по мне насаживают слева штуку. Разогревай свой пулемет. Осторожно, свои, по-моему. Или нет? Там, по-моему, белые свои бегают, нет? Справа. Вон, да, в этом бункере левее. Коля, левее, бункере, вон. Не Вышел. вижу, огонь. не могу. Огонь, огонь, огонь. Не вижу Вон его. он лежит за этой... Я листву сплошную вижу. Вон он лежит прямо за этой, этой херней. Вот, скачил, побежал. Стреляй! Наконец-то, господи. Гранаты закидываю. Да. Вон он справа, вот он справа побежал за дом, да. Сейчас будет выходить здесь. Видно? Да, Выход да, да, видно? Да, да. Я уеду отсюда, плохая позиция. Сейчас здесь меня, блядь, напихают. Так, маршрутка поехала. Вижу, вижу, вижу. Блядь, что я надо перезарядиться надо. Погоди, лежит. А, Блядь, я во что-то врезаюсь. Не знаю, не F4 нажми, пересядь на Ой, пассажира. не могу я F4 нажать. Пересядь на пассажира Дыряк, посмотри. дыряк, Коль, дыряк. Перезаряжаюсь. Перезаряжаюсь. Все, нам дышку пизда. Э, сиди на пулемете, я вышел. Может, ты тогда на пулемете был? Ух, ёбаный. Гагуль сиди на пулемете. А, какой хуй сиди на пулемете, блядь, штука из <laughs> Я думал, гранаты закидывают, эта штука вам ебанула.